За самбит цомн намайг ариуртна гэдэг. За тэгээ би болохоор хөтөлмөрийн нэм хамгааллын яамны дуудлагын төвд ажилладаг, давхар сонирхлоор комеди хийдэг харааны бэрхшээлтэй юм зал байна. За тэгээд боловсрал гэдэг бол хүнд олгож байгаа хамгийн цэгцтэй мэдлэг гэж боддог. За тэгээд энэ өсвөр насн дээр хүмүүс ер нь бол боловсралыг яаж олж авах вэ гэдэг ойлголтоо авдаг учраас хүүхдүүдийг бол би боловсрал гэдэг зүйлийг одоо ингээд зөвхөн мэдлэг гэж харлахгүйгээр өөрт чинь ирээдүйд олж болох хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэж хараад хичих ёстой гэж харж байна. Гэтэ хичээнэ гэдэг маань өөрөө бид хаанцрах гэдэг дээр анхаарах зүйл бол биш юм. Энэ болохоор юу гэх юм та одоо өөрөө яаж төлөвшсөн бэ? Эсвэл яаж төлөвшөж болох вэ гэдгийг тодорхойлох энэ төлөвшил чинь ямар мэрэгчлүүд эсвэл танд юу хэрэг болох вэ гэдгийг тодорхойлж ойлголт гэж бол харж болно. За бид өдрөө хараан бишэлтэй гэж дурдсан тийм. Энд дээр болохоор болохоор миний бас давхар ярих гэж байгаа нэг зүйл болохоор хөшлийн бэрхшээлтэй гэхээр боловсрал эзэмш болдоггүй гэдэг болох тол биш. Энээс болоод одоо эцэг эхчүүд хүүхдээ сурхаас ичээд гэртээ байлгаад хүүхдийнхээ боловсралыг ингээд хожимдуулаад хоцроогоод хүүхдээ өнөөгийн нийгэмдэр хинч биш болох замыг нь өөрсдөө тавиад өгдөг. Харин эсэргээрээ тэнийг энгийн хүүхдүүдэд зөв сургаад явах юм бол ямар төвшөнд очиод дээшлж болно гэдгийг тухайн хүүхдийн чинь өөрийн чинь хөдөлмөрлөх одоо олж авч байгаа мэдлэг бүрцүүлэх харуулна. Тэгэхээр ямар ч зүйлээс битгий ич зүгээр л тэр зүйлийг оролт гэж л зөвлөнө. За би болохоор яг хэрвээ одоо адилхан тайтай адилхан ингээд сураад өсвөр насны байсан бол юу мотивац болгож явах вэ гэх юм бол оролтлог гэдэг зүйлийг л мотивац болгоно. Өнөөд одоо жишээ Томас Эдисний хэлсэг байдаг. Жишээ цахилгааны зохиох гэж 1000 удаа оролдоод 999 бүтлгүүдэд нэгдээ намжилт болсон байдаг. Тэр болохоор сүлд нь болохоор хүмүүст нэг шоолж хатвал хэлсэн байдаг хгүй. Би 999 удаа бүтлгүүд гаргыг олсон. Чи тэрэн шиг өөрийгөө олох 999 бүтлгүү гаргыг олсныхаа дараа нэг бүтлгүү гаргыг олно. Тийм болохоор зүгээр оролдлого хамгийн чухал гэж зөвлөх. Зөвлөмөр байна. Тэгээд эсвэл ийм хүүхдүүдтэй ирээдүйд боловсралтай өөрийгөө тодорхойлсон хүн болохт нь амжилт төсөө.